شي شي شي واحد مقلوب آه. آه. وراه بنت ماشي ماشي راجل اه انت بنت شي مرا اللي ما حملتش الدنيا كتقول عليها اه ما صورتش ما داير علاش غديري هادشي تضيع الوقت شوفوا بعدا داكشي كيفاش غيجي نعم. إيه، لا لا ما تقولي شي كلام خايب بحال هذا انا حاولي ما تقولي يلا صافي حاولي قولي شي حاجه وانا بلاش وقت الدراري ما تديش ما الدراري الصغار ديري كبار ولا راسك انت حره دابا غير ما ما تقوليش كلام خايب والسلام الدنيا كلها بنت الحرام من البوها عمري رجعت للنور لا لا ولكن ولكن ولكن ولكن ولكن دابا كيقولوا لي علاش هي الامبيرة هكا ولا فعلا انا راه ما عرفتش داز عليا قبل داز عليا الحوايج اللي ما دازو على الناس منهم منهم رجل ما يقصدني منهم الجيران كلهم داروني بالناس راه خايبه حياتي كلها مدمره اللي شافني تيقولها هي دايزه ها هي غاديه ها هي جايه تكون غاديه من المدرسه تقول ما عرفت فين غاديه باش تركرو راه عمر شي واحد ما هزو عرفتي هزو الا بالمشاكل والتفكير الخايب والدمر